Oke. Kita manggul. Nah, wak bos. Ya bro, tinggal bawa yang kosong. Tinggal bawa yang kosong. Yang satu udah diantar, yang kosong kita yang kosong bawa kita bawa pulang. Isi lagi. Isi lagi. YKS. Ya, no hoax guys no tipu-tipu kenyataan nih guys oksigen 24 jam 24 jam siap melayani bus oke kita tutup iya yeah.